कृष्णा हाँ कथी करै छियै हाँ कथी करै छियै ये मैं फोटो खींचे मैं कथी करै छियै रोटी बेले छी उसी पे आई थी केकरा ला रोटी बेलै छियै एक ना ना वो ये बउआ नो पहिने मम्मी ला मम्मी नो के सब खेतै रोटी पहिने रोटी अच्छा बुझाली नो मम्मी रोटी बने है हाँ हेबे हेबे हम हम रोटी बना देती डाले हम ना दया को मोबाइल में भेज Hadi bir baştan sarı जल्दी जल्दी बेल कृष्णा स्टार्ट कर जल्दी बेल ना